ඊයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකාර මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකාව සමග විස්තර ණය පහසුකම් එකඟතාවය අනුමත කරා. ඒ අනුමත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඒ ණය ප්‍රතියෝගගත කිරීමේ ශක්තියක් තියෙන බවට සහතික කළා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව බංකොලොත් රටක් හැටියට මින් පස්සේ සලකන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ඝනදෙනු ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ විදේශ විනිමය తত্ত্বය දියුණුවෙන්ට දියුණුවෙන්ට අද ආනයන සීමා ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කරන්නට යනවා. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ, ඖෂධ, සංචාරක ව්‍යාපාරට වාගේ වමනා භාණ්ඩය ඒ පළවෙනි වටේට ඇතුළත් වෙනවා. දැන් අපි මෙතන ඉඳන් ඉදිරි ගමන ගෙනියන්න ඕනේ මේ එකතාවයේ අනුව. දැනට මාගේ යුතුයකම අපිට මේ එකතාවයේ ලබා ගන්නට ක්‍රියා කරපු රටවල් සියල්ලටමත් IMF ලෝක බැංකුවේ ප්‍රධානීන් දෙන්නටත් මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න. මේ ගැන මම සම්පූර්ණ ප්‍රකාශයක් පාර්ලිමේන්තුවේ හිට කරනවා ඒ වගේම ගිවිසුමත් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරනවා. විස්තීරණ ණය පහසුකම යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙහි විධායක කමිටුව අනුමත කළ බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල නිවේදනය කර තිබෙනවා. මෙම වැඩසටහන මගින් ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන සහ බහුපාර්ශවීය සංවිධාන වෙතින් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7ක් දක්වා මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමිව ඇති බවයි රජය පවසන්නේ. මෙරටට ලබා දෙන විස්තීරණ ණය පහසුකම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක කමිටුව ඊයේ දින රැස් වුණා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන ණය පහසුකම පිළිබඳ අවසන් නිල ප්‍රකාශය මූල්‍ය අරමුදලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බ්‍රූවර් සහ එහි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී මසහිරෝ නොසාකි ප්‍රකාශයට පත් කළා. Sri Lanka's debt is assessed to be unsustainable. Debt relief from Sri Lanka's creditors will be required to ensure debt sustainability. Having a path to restore debt sustainability, so-called financing assurances, is necessary for approval ඒ අනුව මෙම අනුමැතිය සමඟ IMF වෙතින් මෙරටට ඩොල බිලියන දෙකයි දශම නවයක් හිමිවීමට නියමිතයි. එය වාරික හතරක් යටතේ හිමියුණු ඇති බවයි IMF ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ. එ අනුව එහි පළමු වාරිකයේ ඉදිරි දින දෙක තුළ ලැබෙන බවයි IMF පවසන්නේ. ඒ යටතේ ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තුන්සිය තිස් තුනක් මෙරටට ලබාදීමට නියමිතයි. මෙම වැඩසටහන මගින් ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන සහ බහුපාර්ශික සංවිධාන වෙතින් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන හතක් දක්වා මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙනු ඇති. මේ පිළිබඳව ජනපති මාධ්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ මේ ශ්‍රී ලංකාවට ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් බවයි. එසේම ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසන්නේ රට තුළ සිදු කරන ප්‍රියමනාප නොවන නමුත් අත්‍යවශ්‍ය වූ ප්‍රතිසංස්කරණයන් මෙන්ම රටේ ජනතාවගේ ඉවසීම සහ විශ්වාසය මත මෙම අනුමැතිය ලබා ගැනීමට හැකි වූ බවයි. මෙම ණය පහසුකම ලබා ගැනීමට සහාය දුන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට සහ සෙසු අන්තර්ජාතික පාර්ශවකරුවන්ට ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සිය ස්තුතිය පළ කර තිබෙනවා. මේ අතර මෙරටට ලබා දෙන විස්තර ණය පහසුකම පිළිබඳ එහි විධායක කමිටුව අනුමත කළ බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශුහන් සේමසිංහ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශයට පත් කළා. මෙම අනුමැතිය ලැබීමත් සමගම ලෝකය ශ්‍රී ලංකාව දිහා මෙතෙක් පහුගිය වර්ෂය තුළ බලපු දෘෂ්ටි කෝණයෙන් බලන්නේ නැතුව ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත හැකි ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වලට ගමන් කරපු එවැගේම ණය තිරසාර භාවයක් ඇති කර ගැනීමට පුළුවන් රටක් හැටියට නම් කරනවා ඒ වගේම අපිට එක පැත්තකින් අපේ රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලනය වඩා විනිවිද භාවයකින් කටයුතු කරන්න ඉඩක් ලැබෙනවා වගේම අපේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් ආයෝජන ගෙනීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසු පරිසරයක් ගොඩනැගෙනවා. මොකද මේ වන විට මේ මානවීය ලැබීමත් සමගම අපි විශ්වාස කරනවා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතන අපිව ධනාත්මකව ශ්‍රේණිගත කිරීමකට ක්‍රමානුකූලව ලක් කරයි. මේ අවුරුදු 4ක කාලය තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විදේශීය මූල්‍ය ප්‍රවාහයන් බිලියන 7ක් දක්වා වැඩි වීම. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු ණය පහසුකම් පිළිබඳ IMF කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂකා ක්‍රිස්ටලිනා ජෝජිවා විශේෂ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළා. ඒ පවසන්නේ ඉහළ ගිය උද්දමනය ශ්‍රේ වූ සංචිත තිරසර නොවන රාජ්‍ය ණය සහ ඉහළ ගිය මූල්‍යාංශයේ අවදානම් මැද්දේ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික සමාජීය අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින බවයි. ඒ හේතුවෙන් මෙම මූල්‍ය පහසුකමට අදාළ වැඩසටහන කඩිනමින් සහ කාලීනව ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතා වැදගත් බවටයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂකා ක්‍රිස්ටලිනා ජෝජිවා ප්‍රකාශ කරේ. මෙය අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනේ ජෝලි චංක් සියටුවිටේ ගිනුම්හි සටහනක් තබමින් කියා සිටියේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් මෙරටට අනුමත කළ ණය පහසුකම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නැවත නිවැරදි දිශානතයට ගෙන යාමට වැදගත් පියවරක් බවයි. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.